Знаешь ли ты, что такое стагнация? Это когда уже на протяжении 10 лет ты смотришь одно и то же. Тогда тебе другое задание. Эй, козел, не переключишь. Хара это смотреть. новая сила. Клавдий, собака, ты чё так орёшь? Задолбал эта студенческая жизнь. На туре. О, вечеринку! Йоу! Обожаю вечеринки! Они как NPC из видеоигры, которые программно выполняют нарративные движения, если не двигать джойстиком. знаю. Почти Хилькевич. Нет! Ну, конечно, мать твою, любую цикличность надо разорвать, сделать нетипичный шаг для ситкома. Я достал кольца. А я их точно просил? Вы решили побить личный рекорд по ущербным шуткам? Или ушли работать на ТНТ? Нет! провели большой анализ фокус-группы, пусть за нас лучше скажет классик. Бухай, колись и клей. Давай направо и налево. Вот всегда мечтал в своих видео процитировать «Властелин колец».